thank you thank you Il faut pas 15 ans pour les manger. Michel, tu m'as tant manqué. Je ne sais tout ce qui me pousse vers toi. Oh, ma douce, notre amour est impossible. Car j'ai découvert que je suis ton père, c'est à moi, séparé à l'âge de 12 ans. Et j'ai aussi découvert que ton père est aussi le mien.